रामलाल वर्मा मधुर ने आपको कवि की रचना क्यों होती है कैसे होती है इसके बारे में अपने गीत के माध्यम से अपनी कविता के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि भाव कल्पनाओं में खोकर भाव कल्पनाओं में खोकर शब्दों को साकार करे भाव कल्पनाओं में खोकर शब्दों को साकार करे और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे मस्त कबीरा मस्त कबीरा तुलसी मीरा गालिब ने यह जाना था मस्त कबीरा तुलसी मीरा गालिब ने यह जाना था और सूरदास ने अंतस मन से कान्हा को पहचाना था सूरदास ने अंतस मन से काना को पहचाना था कवि मन भावन कवि मन भावन रचना करके सृष्टि का श्रृंगार करे और अनुपम अद्भुत अलंकार उसे कविता ऐसे कि अगला देखिएगा कि कवियों ने अपनी वाणी से बदल दिया इतिहास कई कवियों ने अपनी वाणी से बदल दिए इतिहास कई और अर्थपूर्ण रचनाएं देकर इस जग को दी दिशा नहीं अर्थपूर्ण रचनाएं रचकर इस जग को दी दिशा नहीं कभी चंद वरदाई बिस्मिल कभी चंद वरदाई बिस्मिल दुश्मन पर प्रतिकार करे और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे कविता अपना रूप धरे अगला पद्य देखिएगा कि दीवाने मस्ताने कवियों ने हर युग को जाना है दीवाने मस्ताने कवियों ने हर युग को जाना है और कालिदास की रचना का लोहा जग ने कालिदास की रचना का लोहा इस जग ने जाना है नवरस नवरस नवरस नव सुरताल सदा संगीत सुधा अमृत भर से और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता कविता और अगला पद्य देखिए कि कविता कैसी होना चाहिए कि भक्ति भाव जगाए जग में भक्ति भाव जगाए जग में वीर कथा की गाथा हो भक्ति भाव जगाए जग में वीर कथा की गाथा हो और प्रणय प्रणय हास्य श्रृंगार के संग संग दुखी हृदय की भाषा हो प्रणय हास्य श्रृंगार के संग संग दुखी हृदय की भाषा हो और रणचंडी रचना बनकर जब रणचंडी रचना बनकर जब जन जन में हंकार भरे अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे कविता अपना रूप और अंतिम है कि कवि क्या चाहता है कवि क्या चाहता है वीणा वादी माता सरस्वती से कवि की क्या याचना है इसको देखिएगा जिसमें मैंने अपने भक्ते को अपने नाम को कहां पर वो किया है कि वीणा वीणा वादिनी बुद्धि प्रदाता वरद हस्त वरदान मिले वीणा वादली बुद्धि प्रदाता वरद हस्त वरदान मिले और कृपा सिंधु बरसा दो मैया अज्ञानी को ज्ञान मिले कृपा सिंधु बरसा दो मैया अज्ञानी को ज्ञान मिले और जन जन में जन जन के कल्याण सदा हित जन जन के कल्याण सदा हित मधुर सदा गुणगान करे और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे कविता अपना रूप धरे कविता अपना रूप गीत तो गीतकार लिख देते हैं कभी लिख देते हैं लेकिन उस गीत को जब सुर और संगीत के साथ गाया जाता है तो वो गीत अमर हो जाता है इसी प्रकार से मैं गीत लिखने की अपनी बात कह रहा हूँ लेकिन गाने के लिए अनुनय अनुय कर रहा हूँ कि आप ये गीत को गा मैं गीत लिखूं तुम गा दो मैं गीत लिखूं तुम गा दो सुर संगीत सुधामृत की सुर संगीत सुधामृत की स्वर लहरी बरसा दो मैं गीत लिखूं तुम गा दो अंबर प्यासा धरती प्यासी अंबर प्यासा धरती प्यासी ताल तलई नदिया नदिया प्यासी झूमे तरुवर झूमे गिरिवर झूमे तरुवर झूमे गिरिवर रस गगरी छलका दो मैं गीत लिखूं तुम गा दो मैं गीत लिखूं तुम गा दो मेघ मलार रागिनी सुनकर मेघ मलार रागिनी सुनकर हलचल अंबर में मच जाए हल चल अंबर में मच जाए ऐसी तान प्रिय छेड़ो तुम ऐसी तान प्रिय छेड़ो तुम पुलकित धरा धन्य हो जाए मेघराज से छीन बदरिया मेघराज से छीन बदरिया धरनी पर ढलका दो मैं गीत लिखूं तुम गा दो मैं गीत लिखूं तुम गा दो अंतर मन की प्यास बुझे जब अंतर मन की प्यास बुझे जब गीतों की गागर छलके तब अंतर मन की प्यास बुझे जब गीतों की गागर छलके तब पावस ऋतु संग सुरमय सावन पावस ऋतु संग सुरमय सावन की बदरी बरसा दो मैं गीत लिखूं तुम गा दो और अंतिम है कि मधुर मधुर स्वर लू मधुर मधुर स्वर लहरी गूंजे मधुर मधुर स्वर लहरी गूंजे गूंजे गुंजन दशो दिशा में अमर बेल लतिका बन कर तुम अमर बेल लतिका बन कर तुम जन जीवन महका दो मैं गीत लिखू तुम गा